Olá, em dic Verônica, sóc de Brasil i e vaig participar al campus l'any passat, 2020. Um, una frase que defineix eh, la meva experiència en el campus uh, és que, encara que lluny, uh, em va sentir molt, molt a prop de Catalunya.